ассалому алайкум пасишои калхозоботе бародарони азиз имрӯз занги навори мо дарвоза аста марҳамат тамошо кунед манзили мо шаҳри бохтар омадем бозори нехӣ иншолло шумо дарвозаи нағз нас ба качести ва ало нишон метем нахоша нишон метем размер чандбачанд бародарони азиз видео то охирша тамошо кунед касе дар видео нав омодагӣ бошад подписка лайка обязательно промӯш накунед марҳамат тамошо мекунед видеора ассалому алайкум ака созат инҷа бардам ақват саломати хуб аҳвол нас унда раҳмат ака шумора муборак шава хуб ака ина бозори нехи омадаи насли боша дарозаре тамошо мекунем размерашон чихе нархошон чихеле газадаерафт паҳмиш чор баландиш дуафтодпаҳмиш чор баландиш дуафтодаа дасти рост дарвачаи дасти рост Хоб, оханош ғавса листош средня. Средня? Средний листош ғавса. Нархиш чорни мазор ай. Чорни мазор ай? Агар ё шамсол оригинал бзанем, панчини мазор мешава. Панчини мазор. Хоина дари майда. Ага, оханош разми мешам боша? Рост сига бака 0-0 ғавси. 0-0 ғавси. Профилош 1-0 ғавси. Ага, фаҳмо. بسیار با کمیتر دادم این ایسا آهان شد چی کرده میگم میفهمیده که آدم هم هسته مقصد میشه که این بیره این دو پرش اغاوس میزنیم قطع پینش دروش هم نول نه میزنیم چهار از اور سیو نیم از اور میشه مقصد سره دیم اقیه لای حوزی دا پایوش هم سیو نیم اتره دروزی پیوه پایوش هم کمپلیت هم میدره یا کمپلیت هم بلوش کتی کمپلیت آیش هم کنم از گرم کو Материал гаус хатияй, листой гаус хай, нарк шака, панджини мазор, дастхатка, установка. فهمیش چور بلندیش دونیم دونیم ها همه شو همه داری که هم خطیم اکا بعد این دستفکه گفتین تو چند کلمه تا دستفکه میکنی؟ خب دستفکه اصطانات تا پیشش تو کمسانگی را مثل کلخوزو با چیلی پول مثل کوی بیش قزیب خاله масалан тамҷура метунам и тарафи қабадиён қабадиён шарту проблема нест ҳай муомила мекунем муомила мекунем хулас чиним чи бурда меспорен ҳамка бур даставка установка ҳамаш ҳамаш дурушта агар буранг ям бизанем масалан бо ду пара шағал сузем ёша средни 4 ним азор мебарем ячаскунем бе даставка бе установка 4 азор мебарем ячаскунем то 3 ним азора мешавад а масалан бараш 4 баландиш 2 ним хоб ин шака паҳмиш 320 мешава баландиш 26 пештарак бурем багарям о на дари майда аҳа дари калон масса 320 да 26 3000 сомон. 3000 сомон. О, средний материал оханой 00 хасия. 00 иша 00 хая. О, гушан 00 хая. 3200 бо ами рақам ҳисоб занем 3500. Мақсад ки назди нақ шав занем ака 4500. 4500. Фақат 320 ва то 260 як нақ хая. акаҷон бо ҳамаша гуфтесен ҳамаи дастака бурданаш ҳамаш даданаш мешавад ё ёки дигар на се азор ши то ҳами территорияи дуруи шаҳрда дурушда дохил мешавад дастакаш агар ай шаҳр берун шид 4000 агар 4000 боло дароза бигирам 4000 боло гирад дар сафка дора масалан 3000 надора хулас бародарон азиз ин ай 4000 сомони боло дароза харидорӣ кунем кадом територ боша дар сафка бурда часпонда мета иншоалло хоб акаиш размер 4 баланди 26 махзали хуби ду қатия пеши пеш қатия оҳамои оригинал қатӣ дидари калон ҳо як дарбача дасти рост сини дуруни ҳавлӣ мешавад барш чор баландиш дуу шаст 6000 даставка установка. А, 6000? 6000 бурда часпондан. Буран ген мезанем 5500. Аҳа. Якм сорта. Якм сорта? Бо мезанем 4500, 4000. Бад акайра омарша қабзи чанд ака? 20 шака яга 8 меган, яга 7 мебруя. Яга 7? О, профило шака полни стенкай дзалаги. Ҳамаш ина угл ба угл варид кардаги. Инсон бисёр одамо шпакловка мешакан. Ин ҳамаш дурону берун варид кардаги. Варид кардаги. Хоб, мақсад ки ҳамин нас қатъият ин шакар аз мераш чор паҳн мешавад ёша о ду вафтуд баландиш нарх шакар панҷним азор то дастсафка бе дастсафка то дастсафка дастсафкадорам о мақсад шаритуза қабодиёна ҷилипула қимсанги дастсафка установка дурушта материали хуб қатъият бо мешавад ка ки бо ҳама арбинаа амаш мисол о бараш чор баланди ду ҳафтод ака де дари калон як дари майда ай дасти рост ини дуру ҳавлӣ меша дарои калон берун берун о ака форанги ами тайёр мекунем се ҳазора ам мешава севним ҳазора ам мешава масалан чор ҳазора ам мешава нағзи нағзиш панҷиним ҳазормешавакачесабшам бақувват мешавад бад ян сол ду солда намепурсам сахт кардамешавгарян ҷо мақсад камтар шума жилет накунам қиматташам гирам ҳала нигоҳ кард болош хеле панҷара задагия рушодка хуб раги ами тайёр мекунем акса болоша и хеле бзанем ака сол чоруним азор мешавад севним азор мешавад арзонтар мешавад арзонтар мешавад сол болош рушодка задагия дубая хати қиматаранг мехад хуб масъалаишам мегзарем ишан истои ғавз бараш чор баландиш дувуним профило якним хуб нархиш то бурда расондам панҷ азор панҷ азор бу ранги эми тайёр мекунем чорҳазор ишам мисол листи ғавсао мақсад ки оҳанои ғавс қатӣ бу ранги ами тайёр мекунем сеҳазорам мешавад ранги ами се азора се унимазора сочор азоранкаш профилошзаҳами стилами агар ранги амиза нолнӯ қадзан мака се азор мешавад سال یک گیم پدزن سیو بسر میشون با غاستر زنم سال یک نیم پدزنم یو شارم یک گیم زنم سی ادورا اشتر میشون اون از ماتریال است فهمه نیتونه هم خواهد ماتریال رول آقا این هم از فلای شکر رزمیرش چور بلندیش دو شست نرکش پنجنی مزور پنجنی مزور ها اوهانوش یک نیمی توزن یو شکر نول نه نول نه یوش یک سیر یوش یک سیر مثلا بلندی ها استاتیه асад дари майда акай дастиро сини дурунамеша дарои калон сини берун мешавад бале асад оао на сифатои хубш ади бо рангам тайёр мекунем чоразора мешавад мисол севнимазура мешавад ва ё оҳанои арзон қатӣ мешавадмақсад ки агар муомила туғри бида панҷинимазор то калхузобод қимсангир

И чанса батаю се такаи. И хафти ни мазу се. И пат заказ а? Пат заказ овани гал, там панжара заги. Дурум беру вари тазаги. Ами стила ми ја во. Масад гили бајни ша хо гил ми ја. Ајна во за? Ајна гили бајни ја ми ја. Ами стила ми ја овани гал пат масад. Овани пати. Ва яни чорни мазура амеша мисол чор азура амеша нагзи нагзи заги ака ин нархошон чихеше и парадан бо дигар бзан ҳамин оригинал копия ранг яъни тайёр мекун се ҳазор се уним ҳазор чор ҳазор чорним хуб изану панҷиним ҳазор хуб хуб панҷиним ҳазор нашқад панҷиним ҳазор барак чор баланди ду шаш ду дари калон як дари майда ду тастӯйка о ҳамин боло ҳамаш рӯза зохир мешавад комплект ҳамаш ҳастад ҳамаш комплект ишам бурда часпондааш ҳам ҳастад агар панҷири назошавад рӯза дастафта установка мекунем мебарем мечаспонем мақсад оҳани ғалқта бо ранг яъни тайёр мекунем севуним азор мебарам мечаспонам чор ҳазор мебарам мечаспонам чоруним азор мебарам масалан нағзи нағзиш панҷиним азор мешавад инаа панҷиним азор бояд чи муомила мекунем акия мешавад оҳани арзон қатъа кард исон яё оҳанош арзонтар якас севним азор и чанба чанда бадака бар севним баланди шумуним ака материал арзон қа севним азор номи канал тв гап занам бо ягон чиздастафташамсол асаа мекунанда квадрати 350 сомон як квадрат як квадрат гулиш ам хим метава гулиш ҳо ин ҳами гулоб ва юш макса зарҳал мешавад и краска праска тайёр накунем усталовка шабер нага бисад ашкор буда мебара мечаш и мела ҳами ҷо оина краска шесамасад тайёр кардем бачо барои мурғо баландиш ду метр паҳмиш як ҳафтод ина дари калон детажар ачаеонаисмепатагарсурашпоришаекунем шелкай мирғая бародарон чанд мешава банакаи

пешхонаро болои тренгора мезанем масал агар ами хелтеликрак занем ҳазору дусад сум мешавад масал хелиш дувунима бариш яги чилай агар бо остиклор занем масал остиклор занем ака якним ҳазор мешавад барои ки расходи ӯ калонтарай масал я тайёр кастафр аз кама сол маслиҳат мекунем установкаш адели нарф нестам бо ин ҳафта якам резои барои масал вая хона барои треза سیمی دوازده خط زرگی هست سیمی غاوس غاوس هست دوازده ها؟ سیمی دوازده خطی کوادراتش سه ست سومون هست آها یک کوادرات سه ست سومون یک کوادرات سه ست سومون خیار میتیه همی دوکی نشار ده میبانه میچسبونیم در این شهر باختر چسبونده هست بپول هست بپول هست دستمکه و استانوکه تجربه که بروش عبوزه میمکه یه متر شکه یک سد بیس سومون کنکه کنکه همش قوی دوی آها мақсад агар ёша 12 бзанем ёша 10 бзанем 270 мешавад агар ҳамаша 10 бзанем 250 дастафта установка арзонта мешавад оҳо мақсад 120 ба 130 балкон шо мекунем балкон ҳамоша аст балкон ҳам проблема нест мақсад дастафта установка дар шаҳр бохтад бепул аст агар мисол синои калхозобуд барам کن سانگیر برا خیر بو مقصد دستاف کل سانوک کش رد زی سر بخواه یکان سو خوش میشود ده؟ بو یکان سو مو ایلوان میشود این هم کلا خیلی هم کلا ایش مقصد بر چوره بلندیش دو اشتو پرزن کسای هفته نیم از اول اوهانی دو بود داگه اوهانی بخواد شاید؟ همش اوهانی بخواد ده کل کلی همش از کمپلیک همش کمپلیک ده ҳафтним ҳазор сомон барш чор баландиш дуаш бор материали хуб қатиборанг яъне тайёр мекунем сол панҷним ҳазор чорним ҳазор панҷ ҳазор якум соати хуб пешпеш фаҳмо. Ту бад ака чанд сало краска хурдаги ак? Ам сол як хисми пасас. Краска қимат ам ак. Ам сало дун топ кай. А? Ам сало краска. Краска хотири аму. А? Сан оз краска и да сад сомо шле ам ак. Краска мушне. Мушне шо? Я тавоя барои ам бахали. Ам сол мат кали. Ака ҷон бад иам дастакаш ам хасам хили дастапка қабола агар мисол ҳафти ҳаштсад бутан мебаре мечаспонем бурда часпонафти ҳаштсад агар хидмо барем бирасонем ҳафтиним азор ҳафтиним азор мақсад бо ина ҳастрака ишамо ҳанӯз нақш қатияе барх чор баландиш дуу шаст нақш панҷиним азор ишам качистрай нақсан оҳани хуб беш бо ранге ҳам мезанам панҷ ҳазор чорним ҳазор чор ҳазор севним ҳазор то се ҳазорамақсад оҳани нола қатам се ҳазор мешавад оҳани якм сол қатим сол панҷним ҳазор мебарем мерасонем мерасонем часпондааш нест часпондан хайр масъулат ком иша тӯри гирам ша мекунем фора дастафкос иша материал чандак размераш и листош якним ай профилош хоб бистошакина профилош яка ҳашта ду пара яка ҳашта яка поёнаш хати байниш якними тоза ишам дарашу мекина дар бачаи даст ё сини дурӯи ҳавлӣ мешавад ду дари калон сини берун мемешавад бо ака ҳами дарвозара на бе краскаш материали хуб қати мақсад оли краска нозадам судаги аёр кадем клен миа мебина қабул мекунад со дил хуб краска пардор мекунад мезана метем ин материали якмсорта да мақсад ишаб якмсорта мисол болош агар пастарак биёя панҷним ҳазор мешава мисол шаш ҳазор мешава якмсор хати ҳафтним ҳазор сомон материали пеши бозор дари калон дарбачаи дасти рост рӯи ҳавлӣ ки дари калон кӯча давӣ мешавадчаа иш мақсад профилош пони рамкаш як ҳашт сагӣ дуруш якнимзадаа баъд якхелош ака релес мекунем ба дароза ухелишам тайёр мекунем масад суратош ҳаста пешнизмепартем бо размериш ака бариш севним баландиш дувним ака нархиш севним азор севним азор сосевним азор оҳанаш чанда ира ёш ака рости гап як се меганам як нол нах мефурӯшам як се мега бозор мефурӯшам фурӯш оҳанашам асад як як қати задаги ака ҳақиқата гуфта накорда фалон ами ҳақиқати да о бале и масалан среди на пиалчаи чор чор метраша масалан натя ми када метем ки среди материал чор севми фарқ надорам мисол як нарха хуб анаи шака калита адеми со баландиш довни бараш якай калиташ масалан оҳани оригинал хати шашним азур сомон дастхатга установка фарадор кадом территория бошад краскашам краска қимат зарга оҳаншам оҳан қимат як ба дуни май қати пояш и чор метра таёшдеся я оҳани ғавз қати баъдаш чор баландиш дуни оҳани ғавз қати дарича дурушта бияд панҷ ним азор аденишав шаш ним азор бо мешава ки мисол панҷ ним азора мешавад чори ним азора мешавад материалаш рола боз мекунад мисол оҳанои хуб қати зада мисол баланди иставу ним бараш чор бараш чорай о качеслаш назшон листиш як ҳаш мега як ним тоза мебарад тоза як ним о краскот ки мактади хамира қат инам бародар азиз тамошо кардем кадом дарвоза мақбул шуда бошад дар рӯи экран рақамашамон дагем бемалол занг зада муроҷиат кунем мешава видеоро то охир тамошо кунем баъд суратҳошамон дагем кадом выбор суратҳо мақбул боша бо хели тарҷиб кардан бета занг зане кадом разиме дарко боша хели баъд загасам тарҷиб мекунам марҳама дар рӯи экран рақамашон ҳастад телефон рақамашон бемонед бемалол занг зада муроҷиат кунем мешава бозори нехи бозори нехи шаҳри бохта бале ин суратҳои катан қадам тайёр мекунем на оҳанишао мақсад оҳаниша кат якним азор сар мешавад то чорним азор якним азор шумо шама чанд аст ду басе ду басе ду басе оҳани арзон қат якним азор оҳани як як қат мешавад профили арзон шат профили арзон қати на мисол ҳозина тайёр кардем ин профилҳои мақсад чор ба чор қатиам якним азор сомон во мешава мақсад чор ба чор мешавад мисол шашба чор гӯям қиматар мешавад бо стиляжам тайёр мекунем мисол стиляжа мисол ҳама чай нари диванҳои абичинам тайёр мекунем хулас бардарон азиз ина бозори нихиро тамошо кардаен чизе маъқул боша марҳамат бемо зан зада муроҷиат кунем мешавад شما ده با کانال کافز آباد تی وی کسی نه اومده که باشه فاتحیس کلا که فراموش نکنید ان شاء الله با شما ده نوار خوب خوب خوشا بتین خدا فات سلامت باشه مادر عزیز شما ده